हेलो आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस कैल को लेकर के है और ओपन ऑफिस कैल को हम क्या सीखेंगे आइए आपको देखिए यहाँ पर ओपन ऑफिस कैल को ओपन जनरेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट है सब्जेक्ट वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है और फिर यहाँ पर इसका टोटल भी मैंने किया है तो ये टोटल भी आप देख सकते हैं ठीक है हम ये चाहते हैं कि हम हेडर कॉपी करें ठीक है तो ये मैंने हेडर उठाया और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाला हेडर कंट्रोल सी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ ठीक है तो ये कंट्रोल बी कर दिया तो ये पेस्ट हो गया इसकी जो विथ है इसको बढ़ा लेता हूँ ठीक है और फिर ये जो डेटा है ये सारा डेटा हमें यहाँ पे चाहिए हम क्या करते हैं यहाँ पर बॉर्डर बना लेते हैं ठीक है यहाँ से जाकर के आप बॉर्डर बना सकते हैं क्लिक कर दीजिए बॉर्डर लग जाए ठीक है अब ये पूरा हमारे पास फॉर्मेट आ गया है लेकिन हमको पूरा डेटा एक ही बार मिलेगी कैसे एक ही बार में पूरा डेटा हमको करेंगे सबसे पहले कर्सर को आप रख लीजिए यहां रख लिया अब आपको क्या करना है बहुत ध्यान से समझिएगा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बी लुकअप का वही हमें यूज करना है यहाँ पे और कैसे कैसे यूज होगा आइए समझ लेते हैं एक बार ठीक है सबसे पहले आप क्या कीजिए यहाँ पर लगाइए इज इक्वल टू क्योंकि इज इक्वल टू से कोई एक फॉर्मूला शुरू होगा ये हो गया बी लुकअप कुछ इस तरीके से तो ये बी लुकअप हमने अप्लाई किया ठीक है बी लुकअप अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर किसका डेटा चाहिए किसका डेटा चाहिए वही हमें सेलेक्ट करना है राइट सपोज कीजिए कि हमें राउंड का चाहिए तो राउंड को सेलेक्ट कर लिया हमने राउंड को सेलेक्ट करने के बाद हम एक इसका कॉलम फ्रिज कर देना है तो कॉलम को डॉलर लगा करके फ्रिज कर देते हैं ठीक है कॉमा नहीं देना है कॉमा नहीं देना है हमें कॉलम लगाना है सेमी कॉलम ठीक है सेमी कॉलम लगाने पर ये पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करना है ये पूरा ही डेटा आपको सेलेक्ट करना है ये देख सकते हैं ये जो डेटा है कम नहीं ज्यादा तो ये सेलेक्ट करने पर आपको क्या करना है जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे डेटा को तो यहां पर अब आपको डॉलर साइन यूज करना है ठीक है तो यहां पर लगाइए डॉलर तो इस तरीके से डॉलर लगा लिया जहां पर भी डॉलर अप्लाई कर दीजिए यानी रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर आपको लगाना है यहां पर भी लगा दीजिए यहां पर भी लगा दीजिए तो ये हो गया आपका रो और ये हो गया कॉलम हर जगह आपने डॉलर अप्लाई किया यहाँ पर सेमी कॉलम लगाएंगे और मैच का फॉर्मूला यूज करेंगे M A T C S match ठीक है तो ये मैच लगा दिया हमने और मैच लगाने के बाद क्या करना है मैच लगाने के बाद यहाँ पर क्या है सर्च तो हमें क्या सर्च करना है तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट वन का नंबर सर्च करेंगे क्या सर्च करेंगे ठीक है तो यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पर क्लिक करना है आपको अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्लिक करके और आपको पूरा डेटा ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं करना है जैसे कि आप एक्सेल में करते थे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है चेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए यहाँ पर आपको रो को फ्रीज कर देना है तो रो को डॉलर लगा करके फ्रीज कर दीजिए सेमीकोलन दे दीजिए कॉमा नहीं लगाना है ठीक है ये ओपन ऑफिस है तो कॉमा नहीं लगाना है आप ऊपर वाला ये पूरा ऊपर वाला पूरा हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको रो और कॉलम दोनों को फिर से प्रिंट करना है तो यहां पर आइए पहले कॉलम फिर रो इस तरीके से आपको प्रिंट करना है यहां पर भी पहले कॉलम फिर रो दोनों ही को आपको प्रिंट कर देना है तो इस तरीके से प्रिंट करने के बाद क्या करना है जैसे प्रिंट करेंगे तो फिर यहां लगाना है सेमीकोलन सेमिकोलन लगाने के बाद आपको क्या करना है सेमिकोलन लगाने के बाद यहाँ पे जीरो दे दीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए सेमिकोलन लगाइए फिर जीरो दे दीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए और कर दीजिए एंटर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे राम आ चुका है देख सकते हैं अब आपको क्या करना है यहाँ पे इसको ड्रैग करवाना है ड्रैग करवाते चलिए और ये देखिए कमाल होता चलेगा ठीक है यहाँ पे देखिए इसको मैं नीचे में ड्रैग करवा देता हूँ तो एक ही बार में पूरा डेटा लुकअप हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाला डेटा जो है इसमें टोटल किस किस तरीके से आया होगा पहले दो सौ पैंतीस है फिर दो सौ चौवालीस है तो यहाँ पर वही सेम डेटा लुकअप होके आ गया है इस तरीके से आप पूरा का पूरा डेटा एक बार को लुकअप कर सकते हैं थोड़ा सा आपको ध्यान देना है थोड़ा सा क्लियर करना है बाकी आप पूरा डेटा एक बार लुकअप तो होप की बात समझ में आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे खूब शेयर करें साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें thank you for watching this video